E aí, seus putos e donas? Dragão aqui na área, dessa vez trazendo uma má notícia para todos que participaram da Sala 2 dos SR do dia 6 de 9 de 2015. Ela foi anulada. O motivo foi devido às críticas feitas pelos jogadores da Sala 1. Não aceitaram que o Jeremy fizesse tanto ponto em cima dos café com leite dos novatos. Acharam injusto. Até acharam estranho ele ter saído da sala logo no começo que ele estava na sala 1, levou um DC. Então, vou anulá-la também por outro motivo. Já que os únicos que pontuaram foram ele e o Franga, e o Franga mesmo foi desclassificado por usar bazuca duas vezes no final, na modalidade Granelhos e Melee Weapons. Ele nem estava jogando certo, estava jogando só brincando mesmo. E ele, o Jellyman, perderia 50% dos pontos, ficando assim atrás de Kafly, que tinha feito 79. Então, eu resolvi anular logo a sala, já que é, né, ficou no cabaré mesmo, muita coisa errada. E já serve de, de, de exemplo para eu mudar um pouco as regras, galera. Vou aproveitar o vídeo e expor as novas regras, inclusive Clafly, o que tinha mais pontos, irá sofrer com a mesma. Bem, a proposta sempre foi tornar o Z, é, ZSR um evento foda. Um evento que divirta e que sirva para mostrar os melhores, uma espécie de currículo. Contudo, também serve para desmascarar os ladrões. E como ele já começou a ganhar notoriedade e agora vale cash, terei que criar uma nova regra. E nada melhor do que uma boa gravação, por isso vou conceder muito mais pontos para quem estiver disposto a provar que joga sem roubar. Jogadores que postarem vídeos de suas partidas no YouTube e linkarem nos posts dos vídeos dos SR em questão receberão pontos. Cada vídeo em cada modalidade diferente adicionará o dobro de pontos para o jogador. Os jogadores terão 5 dias para postá-los depois do final do dos SR. Se os SR acontecerem no domingo, então o jogador terá até a sexta-feira da semana deste mesmo domingo aconteceu para finalizar seus vídeos. Se não tiver a partir do sábado, já nem conto mais, viu? O vídeo já fica pra casa do caralho. Entendeu? Todos os vídeos devem ser postados na timeline dos SR em questão. Tipo, se eu criei um post lá dizendo aqui, galera, ZSR, no caso vai começar agora o ZSR3, né? As é, SR3, pronto. Aí o cara posta lá os vídeos, tá ligado? E vai somar os pontos. Ou seja, capaz, se ele, ele vai perder, certeza que vai ter jogadores que vão fazer o que? 40 pontos, aí vão postar os vídeos, vão ficar com 80, né? Aí vai, vai passar ele, que tem 79. Ele vai <laughs> se forçar a jogar para gravar as partidas dele, né? E sobre as salas, dessa vez elas serão compostas pelo KD de vitórias de derrotas do jogador. Apenas jogadores com mais de mil batalhas poderão participar dos SR. Ou seja, soma as vitórias e derrotas. Se tiver mil, poderá participar. Porque dessa forma, galera, eu evito dois tipos de jogadores: os des despreparados, né, os que não estão prontos para jogar um, um, evento como esse, né, notoriedade, que tem que estar tá, tá lá pronto para tirar onda, e as contas fakes, tá ligado? Jogadores que vão tentar fazer de tudo para ganhar o cash, <laughs> tá ligado? Então é só isso, galera. vou ficar por aqui. Obrigado pela atenção e nos vemos domingo agora, 3 horas da tarde. Começa novamente o cabaré. Valeu!